estoy jugando Terraria 100% normal, tranquilo, no clic, voy a un por mega. Me faltan dos logros, quizás me instale el Cheat Engine para conseguir esos logros. ¡Pum! Me acabo de instalar el Cheat Engine y ya casi consigo los logros. Aguanta, aguanta, ¿qué? Mm, tú, tú, me, arregla la compu, algo hice. A ver, veamos. por eso que... El... Explícame qué rayos hiciste con la computadora en este mismo instante. Pues verás, es que estaba jugando Terraria y... y... Ajá, continúa. E instalé el cheat engine y creo que accidentalmente junto a eso algo le entró a la compu. Ok, ok, entiendo. pero todo está bien, ¿verdad? ¿Tú qué estás haciendo?